compañeros de la JOC Brasil. Quería mandarles un fraterno y combativo saludo desde aquí de Chile, de Santiago. Estamos en la casa de la JOC. Nada, pues estamos en pie de lucha todos los días, en un proceso que está recién comenzando. Tenemos pocos compañeros, pero estamos con la expectativa de poder hacer crecer nuestro movimiento eh, lo más fuerte posible, no más masivo, sino que más fuerte. Y bueno, un saludo, como les dije al comienzo, a, todos los compañeros y compañeras de la JOC Brasil. Espero que sigan con la acción eh, y que continúen su movimiento tomando fuerza como siempre. Saludos.